Мне вниз, мне немцов не кружевает Я люблю картошку фрит, есть во много раз Но ну, а ну-ка, я хайдеров люблю, я подгрызать Хайдеров